Hallo alle zusammen! Sehen Sie, wie Sie mit dem LWM Logical Volume Manager in einem Linux-Betriebssystem arbeiten. Hier erfahren Sie, wie Sie es installieren, ein logisches Volumen erstellen, es mounten und wie Sie versendlich von einer solchen Partition gelöschte Daten wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, Verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie ein oder mehrere zusätzliche logische Volumes zum Speichern von Informationen erstellen oder mehrere Laufwerke zu einem konsolidieren möchten, ohne Anwendungen zu stoppen, den Datenträger auszuhängen mm, und neu zu partitionieren, ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Der Rogical Volume Manager ist eine Option zur Festplattenverwaltung, die für jede Linux Distribution verfügbar ist. Der Volumenmanager bietet eine Abstraktionsebene zwischen Ihrem Betriebssystem und den Festplatten der Partitionen, die es verwendet. Bei der traditionellen Datenträgerverwaltung sucht das Betriebssystem zunächst nach verfügbaren Laufwerken und sieht dann, welche Partitionen auf diesen Geräten verfügbar sind. Mit Levem können Festplatten und Partitionen abstrahiert werden, mm, um mehrere Festplatten, mm, Festplatten und Partitionen auf einem eigenen Laufwerk zu erhalten. Bei dieser Konstruktion wird das Betriebssystem keinen Unterschied bemerken. Der Manager zeigt dem Betriebssystem nur die von ihren konfigurierten Volumengruppen, Festplatten und Partitionen an. Dies ist sehr leistungsfähiges System zur Verwaltung von Datenmengen. Es ermöglicht ihnen logische Volumes auf physischen Partitionen zu erstellen, die im System selbst als normale Datenblockgeräte in normale Partitionen sichtbar sind. Die Hauptvorteile dieses Managers sind erstens, dass sie eine Gruppe von logischen ähm, Volumes auf einer beliebigen Anzahl von physischen Partitionen erstellen können und zweitens, dass sie die Größe von logischen Volumes äh, zur Laufzeit äh, leicht ändern können. Außerdem unterstützt LWM Snapshots, das Kopieren von Partitionen im laufenden Betrieb ähm, und trägt 1 ähnliche Spiegelungen. Wenn Sie die LWM-Funktionen zum ersten Mal verwenden möchten, müssen Sie sie zuerst installieren. Führen Sie zur Installation den folgenden Befehl aus. Subabstand RWM2 und dann Ja zur Bestätigung. In einigen Versionen von Linux ist der Legal Volume Manager standardmäßig installiert. Sie können äh, dies überprüfen, indem Sie den Befehl LWM in einem Terminalfenster ausführen. Sobald der Manager installiert ist, können Sie mit der Verwaltung Ihrer Festplatten beginnen. Ich habe drei leere, nicht partitionierte 300 GB Festplatten ohne jegliche Partitionen. Einfachster Weg, ein Laufwerk zu partitionieren, ist die Verwendung eines Festplattens äh, Klicken Sie auf das gewünschte Laufwerk und öffnen Sie die erweiterten Optionen und dann Formatieren gehen Sie den Namen und das Dateisystem an, Weiter und wieder Formatieren zur Bestätigung. Als nächstes benötigen Sie das Passwort für das Administrationskonto. Das Laufwerk wird formatiert, wiederholen Sie dies mit jedem formatierten Laufwerk. Die Festplatte kann auch über das Terminal hm, mit fdisk Disk portioniert werden. Wählen Sie sich hm, als root hm, sudo ein und geben Sie das Passwort ein. Dann führen Sie den folgenden Befehl als fdisk dev cdb, wobei cdb die nicht eingelegte Festplatte ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Laufwerk angeben, bevor Sie fortfahren, da alle Informationen überschrieben werden. Geben Sie End für die neue Partition, P für die primäre Partition, 1 für die erste Partition und dann Enter, Enter ein. Jetzt müssen wir die Partition für die Verwendung von LVM bereit machen. Geben Sie die ein um den Partitionstyp zu ändern und dann 8e um einen LVM-Typ zuzuweisen. Überprüfen Sie die Partitionseinstellungen da Sie sehen können, dass alles gut gelaufen ist. Die markierte CDB-Einpartionen ein angezeigt wurde, schreiben Sie die Änderungen. W. Daher machten wir das make aber nicht zu gewissen Festplatten. um einen physischen Level-Volumen auf der neu hinzugefügten Partition zu erstellen, geben Sie als nächsten den folgenden Befehl ein. pwcreate dev cd1 und wiederholen Sie dies für jede der Festplatten pwccreate dev cdc1 pwcreate dev cdd ein. Lassen Sie uns eine Volumengruppe aus den drei Festplatten erstellen. Dazu reicht ein einziger Befehl aus, wget-grade wg1 dev cdb 1 dev cdc 1 dev cdd 1. Dabei ist wg1 der Name der neuen Volumengruppe. Sie können sie benennen, wie Sie wollen, aber es wird empfohlen, den Namen WG mh, mm, voranzustellen, um später zu wissen, dass es sich um eine Volumengruppe handelt. Nach der Gruppierung von Festplatten können Sie logische Volumes erstellen, die LVM verwenden. Um ein logisches Volumen zu erstellen, führen Sie die, mm, den folgenden Befehl aus ivcreate l 10g n iv1 vega1. Dabei gibt L die Größe des logischen Volumens an, in diesem Fall 10 GB der Befehl äh, n gibt den Namen des Volumens an und der mh, hm, Verweis auf Vega 1 gibt an, von welchem Volumen der Speicherplatz bezogen werden soll. Wenn Sie dann Daten auf dem Datenträger befindet, werden sie vom System gewarnt. Geben Sie Ja ein, um zu bestätigen, dass Sie diese überschreiben möchten. Nun muss das Volumen nur noch in der Datenverwaltung formatiert und gemaut werden. Wie Sie sehen können, ist eine neue Partition in der Datenverwaltung äh, erschienen. Klicken Sie darauf und öffnen Sie die erweiterten Optionen und dann Formatieren. Geben Sie den Namen und das äh, Daten, geben Sie das Root-Passwort ein und klicken Sie dann auf die Mount-Taste. Das war's, das Volumen ist einsatzbereit. Wenn Sie es über das Terminal formatieren müssen, geben Sie den Befehl mkfs t exe4 dev pg1 lw 1 Dateisystem ext4, Gruppenname und Volumenname. Um es zu mounten, geben Sie mkdir lr 1 dann mount text4 dev vega1 level1 mnt level1, das Volumen ist gemount. Einer der Vorteile von logischen Lumos ist die Möglichkeit, eine neue, neue Festplatte hinzufügen und eine Volumengruppe im laufenden Betrieb zu erweitern. Und wenn Sie eine unbenutzte Festplatte in der Gruppe haben, können Sie diese Festplatte aus der Gruppe entfernen. Es gibt drei grundlegende Werkzeuge zur Vergrößern oder Verkleinern von physischen Volumes, Volumengruppen und logisches Volumens. Große ändern kann physische Volumes und logische Volumes verkleinern oder vergrößern, aber keine Volumengruppen. Erweitern kann Volumengruppen und logische Volumes größer, aber nicht kleiner machen. Reduzieren kann Gruppen von Volumes und logischen Volumes kleiner, aber nicht größer machen. Um eine neue Festplatte zu einer Volumengruppe hinzufügen, müssen Sie sie, wie bereits erwähnt, zunächst partitionieren. Fügen Sie es dann der Volumengruppe hinzu, in, in diesem Sie den folgenden Befehl eingeben wgextend wg1 dev cde1. Dabei ist wg1 der Name der Gruppe und cd1 ist das neue partitionierte Laufwerk. detaillierte Informationen über die Festplatten anzuzeigen, aus denen eine level gruppe besteht, führen Sie BW D1 Play aus. Hier sehen Sie den Pfad zu physischen Festplatten, den Namen der virtuellen Gruppe, zu der sie gehört, Informationen über freien und belegten Speicherplatz der Festplatten, ID und anderes. Um ein logisches Volumen zu entfernen, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass es getrennt und ähm, umgemalt ist, dann führen Sie den Befehl lw remove aus, woraufhin die Partition gelöscht wird. Eine Volumengruppe kann auch gelöscht werden, indem zuerst ein logisches Volumen ausgefängt wird. Umont ment lw1. Entfernen Sie dann mit dem Befehl lw remove. LVremote Dev wg1 lw 1 zur Bestätigung. Nach erfolgreichem Entfernen sehen Sie die folgende Meldung. Logical Volume Level 1 erfolgreich entfernt. Als nächstes können Sie die Gruppe mit dem Befehl ähm, BGR-Move entfernen. Sudo of äh, remove fg1 nun die Gruppe ist erfolgreich entfernt. Nun bleibt noch alle in dieser Gruppe erhaltenen Festplatten mit dem Befehl pwremoves zu entfernen. sudopt Premove dev cdb1 dev cdc1 dev cdd1. Alle Ken mm, Kennmerkmal auf den physischen Datenträger wurden erfolgreich entfernt und alle Datenträger haben ihr ursprüngliches Aussehen wiedererlangt. Wenn Sie versandlich wichtige Informationen von einem logischen Level Volumen gelöscht haben, kann Hetman Partition Recovery Ihnen helfen, diese wiederherzustellen. Dieses Programm unterstützt die Wiederherstellung verlorener Daten von Partitionen, die mit dem Logical Volume Manager erstellt wurden, und Sie mh, mm, werden Ihre Informationen leicht zurückerhalten. Hetman Partition Recovery für Linux ist im Moment nicht verfügbar aber es unterstützt Dateisysteme, die in Windows, macOS, Linux und äh, Unix verwendet werden. Es wird alle Fehler in der logischen Struktur ihre Festplatte beherren und ihren Inhalt zurückgeben. Sie können das Programm unter Linux in einer virtuellen Maschine ausführen, Windows als äh, zweites Betriebssystem installieren oder, sie, mm, oder die Laufwerke an einen Computer mit bereits installiertem Windows anschließen. Wie Sie sehen können, hat das Programm ein logisches Volumen leicht erkannt und zeigt alle bekannten Informationen darüber an. Führen Sie zunächst einen schnell, schnellen Scan durch, klicken Sie mit der rechten Maustaste um das Laufwerk öffnen, schneller scannen. Sobald der Vorgang angeschlossen ist, zeigt das Programm die gefundenen Informationen auf der rechten Seite des Fensters an. Äh, gelöschte Dateien werden mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Wenn schneller Scan keine notwendigen Informationen gefunden hat, führen sie vollständige Analyse durch. Markieren Sie, dass die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und drücken Sie Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort und drücken Sie Erneut Wiederherstellen. Wenn der Vorgang aber geschlossen ist, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Wir haben also gesehen, wie man LVM-Partitionen in Linux erstellt, wie man LVM in Linux konfiguriert, vergrößert, verkleinert, mountet und wie man hm, sie wieder entfernt. Jetzt wissen Sie, wie leistungsfähig diese Technologie ist und wie viele Vorteile sie Ihnen äh, nicht nur auf einem Server, sondern auch auf Ihrem Heim-PK bietet kann. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss!